American. Oh. So the goalkeeper headed away. błąd Leo Hernandeza, szansa dla Udinese, czy będzie 1 do 0, nie ma! Oh!